так шторм. Маленький. Да, но очень тепло. Сегодня прекрасная погода, и мы снимаем штормовое море. Это красиво. Вот один работающий отель, который сейчас у нас в нашем районе. Вот это отель Гриффит Энканта. Все остальные отели у нас уже не работают. Вот тоже этого отеля Бич-бар. А вот это крытый бассейн.